Fica. Ó, fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Tô do outro lado da rua. Quanto que tá pago? Fica. Fica. Só um minuto. Fica. Fica. Fica. Fica. Fica. Muito bem, menino. Olha o rabo balançando. Olha que maravilha.